如果是在太阳系内，我们可以发射探测器，直接在行星表面进行探测。从第一次到这时候，人类探测器已经十五次在金星表面着陆，十六次在火星表面着陆，两次进入木星大气层，一次进入土星大气层，并在土卫六 Titan 表面着陆。除此之外，人类向月球发射了四十七次探测器，向各种各样的小行星发射了三次探测器。 向彗星发射了两次探测器，还有一次探测器在水星表面坠毁。要说怪异，太阳系也不会令人失望。水星表面有一层稀薄的氦大气层，还有一个面积比德克萨斯州更大的陨石坑，它还拖着一条氢气尾巴，仿佛是伸向太阳的植物枝条。没有人知道为什么会这样。金星是最热的行星，温度高达四百六十摄氏度，其雨水的主要成分是浓硫酸。 还没有落地就沸腾了，然后又飞回空中。金星大气压是地球的九十多倍，所以在金星表面行走就像是在海底行走。金星上的雪是硫化铅颗粒，而不是冰。火星上只有人造机器人居住，它的表面覆盖着一层薄薄的红色铁锈。地表下的巨大湖泊里储藏着液态水。白昼时，火星的天空呈粉红色，到日落时，它变成蓝色。 火星上有一座全太阳系最高的山——奥林帕斯山的高度是珠穆朗玛峰的二点五倍。火星上也会发生雪崩和沙尘暴，大到可以笼罩整个星球。在太阳系中，木星的质量是其他所有行星加起来的两倍，其自旋速度也最快，一天只有十个小时。科学家估计，木星的核心温度高达二万四千摄氏度，比太阳表面热六倍。木星也是太阳系中除太阳外最大的天体。 磁场比地球强二十倍，木星上还有著名的大红斑，这是一个比地球大一倍的反气旋风暴。至于它为什么呈红色，仍然是一个谜。木星有大约八十颗卫星，比如木卫一，哎呦，太阳系中唯一有活火山的地方（除地球外），又如木卫二 Europa，一层冰壳下有一个巨大的液态海洋。对了，木星是除地球外唯一有乐高积木的行星。 因为在二零一六年发射的木星探测器朱诺号 （Juno） 上有三尊塑像，分别是伽利略、朱庇特、朱诺。土星周围有冰和岩石组成的行星环，其厚度不到一公里。土星环非常蓬松，所以如果你设法建造一个足够大的浴缸，整个行星会像棉花糖一样漂浮在水面。土星有六十多颗卫星，在土卫六之上。 液态甲烷学校用的本生灯的燃料构成的河流在固态水域流动。天王星是一颗巨大的冰球，主要由水、氨和甲烷组成，但它的外层大气由氢和氦组成，因此呈蓝色。它是唯一一颗躺着绕太阳转的行星，可能是因为很久以前被另一颗行星撞击。有接近三十颗卫星，这些卫星都以莎士比亚戏剧中的人物命名。海王星是最远且最多风的行星。 飓风以两千千米每小时、一千两百四十三英里每小时的速度从表面掠过，没有人知道原因。它的半径是地球的四倍，但密度小得多，因此海王星的引力几乎与地球相同。事实上，我们在海王星上会觉得重力比在火星上更舒适。海王星也有太阳系中最不寻常的降雨，它的大气条件正好适合高层大气中的碳雪花结晶，从而形成由钻石构成的小冰雹。 这些只是我们的近邻。如果想要观察遥远的行星，我们必须使用一种叫光谱学的技术。光谱学是由罗伯特·本生 （Robert Bunsen） 我们前面提到的本生灯就是以他的名字命名发明的。它的原理很简单：不同的化学物质发射和吸收不同频率的光。所以，如果我们分析来自遥远天体的光，就能确定它们的组成。当一颗行星移动到我们正在研究的恒星前面， 恒星发出的光在穿过行星大气层的时候，会部分的被吸收，这取决于行星上存在何种化学物质。通过记录这颗未知的行星吸收了哪些频率的光，我们就可以了解那个遥远世界的天气情况。要说怪异，银河系的其他地方也不会令人失望。以行星巨蟹座五十五 e 五十五 c a m p e 为例，我们认为钻石占据了它核心的三分之一；或者以 J 幺四零七 b 为例。 它有与土星相似的行星环，只是伸展了六百四十倍，使行星本身看起来就像餐盘中央的一粒豌豆。还有一颗叫 WAS 十二 b 的行星，它像沥青一样黑，呈蛋形，这是因为它正在被缓慢地拉向它的太阳，还有一千万年寿命。还有一颗叫科洛七 b c o r a t 七 b 的行星，它离自己的太阳非常近，整个表面都是熔岩海。或者以 GJ 幺二幺四 b 为例。 人们认为它是由高压冰构成的，但它温度很高，容易着火，就像一颗冰焰星球。还有一个叫人马座 B2（Sagittarius B2） 的星云，由甲酸乙酯构成，树莓的香味就来自这种化学物质。还有一个叫北河二 （Castor） 的恒星系，由六颗恒星构成，它们像玩杂耍一样在彼此之间来回穿梭。还有一颗叫长蛇座 VV Hydrae 的恒星。 它会向太空中抛射等离子炮弹，炮弹体积是火星的两倍。还有一颗叫 TreS 二 B 的行星，它是星系中最暗的行星，几乎吸收所有光。还有一颗叫 Ogo T 二五六 B 的行星，上面的雨水是熔融的铁。还有一颗叫 HtP 七 B 的行星，其半径是木星的两倍，上面的雨水是氧化铝。 这是红宝石的主要成分，还有一颗叫 HD 十八万九千七百三十三 b 的行星，上面的雨水是融融的玻璃，请躲在一旁。宇宙很大，宇宙很老，宇宙很怪。